Əli Kərim, qaytar ana borcunu. İxtisarla. Bir gözəl, bir sevimli oğul böyütdü ana. O bəd, uğursuz günü, ərinin öldüyünü bildirmədi heç ona. Kədəri dalğa-dalğa doldusa da ürəyə, lakin nə saç yolaraq verdi sən küləyə, nə şivən etdi ana. Ürəyində ağlayıb gülmək öyrətdi ona.'' dözərək davanın dərdinə, bəlasına, öz boğazından kəsib yedirtdi balasına. Bir oğul böyütdü ki, gür çatma qaş gensinə. Bir oğul böyütdü ki, oğul deyirəm sənə. Bir oğul böyütdü ki, oğul məktəb bitirdi, oğul instituta qızıl medalla girdi. Ana fikirləşdi ki, gör neçə aya getdi. Ana yuxularında tez-tez Bakıya getdi. Ana məktub yazdı ki, yanıltma gümanımı, pul nədir, pul deyirsən, göndərərəm canımı. Nə zaman ki, oğlunun getdiyi dörd il oldu, məktubları kəsildi, gəlmədi, tətil oldu. Ananı fikir aldı, ananın əsli dizi, ana müqəssir etdi tramvayı, dənizi. O yenə dözdü, durdu, o yolmadı saçını, səslədi qonşuları, Əsmər, Çiçəyi bacını. Yenə də azalmadı ürəkdən bala dərdi. Onlar oğul vermədi, onlar təsəlli verdi. Məktub məktub dalınca axdı Bakıya, axdı. Ana da məktubların dalınca baxdı, baxdı. Məktublarsa Bakını dolandı, gəzdi, gəldi. Məktublar əzik-əzik, məktublar bezdi gəldi. Ana yenə də baxdı gah dolama yollara, gah da oğul boyuna həsrət qalan qollara. Ana oğul böyütdü, gür çatma qaş gensinə, ana oğul böyütdü, özgəyə qismət oldu. Ana fikirləşdi ki, mən neynəmişəm sənə? Bu nə oğulluq oldu? Bu nə məhəbbət oldu? Ana bilsəydi əgər böyütməzdi oğlumu. Yox, bunu yandım dedim. Yenə atmazdı onu. Bir gözəl, bir sevimli oğul böyütdü ana, ürəyində ağlayıb gülmək öyrətdi ona. Oğul, nədir etdiyim bəs bu haqqı say üçün? Qaytar onun ömrünə neçə gecə, neçə gün. Qaytar onun saçının qaralığını geri, qaytar o dilindəki şirin-şirin sözləri. O sözü, o söhbəti, gülüşü anam verib, ana dodaqlarından bala dodaqlarına. İndi ondan gen gəzən oğul ayaqlarına yerişi anam verib. Qaytarsan o sözləri sözsüz bir lal olarsan. Qaytarsan o yerişi yerindəcə qalarsan. Qaytarsan o gülüşü hırıldamazsan daha. Qaytar, qaytar onları. Qaytar qoyma sabaha. Sən ki dərd verdin oğul sənə gülüş verənə. Oğul demərəm sənə. Deyirəm ki, o boyu, buxunu qaytar yeri. Deyirəm ki, varını, yoxunu qaytar yeri. Qaytar onun borcunu, gülüşünü, adını, sözünü qaytar yeri. Qaytar ana borcunu. O borc sənin özünsən. Özünü qaytar yeri.''